हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने मैक्रो का एक कोड लिखा है और बहुत ही इनिशियल स्टेज का ये कोड है और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन पे जाता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ आ रहा है जैसा कि मैंने चैनल का नाम ही दिया है और फिर दूसरी बार जब ओके प्रेस करता हूं तो अपने आप यहां हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आता है फिर यहां पे तीसरी बार में मैंने 100 लिखा था तो वो लिखा हुआ आता है तो ये इनिशियल मैक्रो हम क्रिएट कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपर टैब एक्टिवेट कैसे होगा अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं डेवलपर टैब एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना ये मेन्यू बार पे जाइए राइट क्लिक कीजिए कस्टमाइज पे क्लिक कर लीजिए और यहां पर आपको कस्टमाइज रिबन में मिल जाता है डेवलपर टैब का ऑप्शन और यहाँ पे कर दीजिए टिक ये अनटिक होगा तो नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए और यहाँ पे डेवलपर टैब शो हो जाएगा अब आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा नेम ठीक है तो जो भी नेम आप देना चाहते हैं अपने मॉड्यूल को वो दे सकते हैं वो कहां से देंगे आप जाएंगे इंसर्ट पर और यहां पर आ जाएंगे मॉड्यूल पर तो जैसे ही मॉड्यूल पर आएंगे तो यहां न्यू मॉड्यूल आ चुका है देख सकते हैं आप ठीक है मेरा पहला मॉड्यूल था बी अंडरस्कोर राइटर मैक्रो ठीक है और ये दूसरा मॉड्यूल आ चुका है इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कुछ भी देना चाहते हैं मैं यहां लिख देता हूं राम तो यहां से दे सकते हैं बहुत ही इजीली नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहां पर वो कोड हमें लिखना है जिस कोड के लिखने से हमारा विजुअल बेसिक का इनिशियल प्रोग्राम जो है चलेगा ठीक है तो यहां पर कैसे लिखेंगे चलिए आइए देखते हैं तो यहां पर क्लिक किया है मैंने और यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको लिखना है सब ये इनिशियल सेटअप है ये आपको लिखना पड़ेगा और यहां पर लिखा मैंने फर्स्ट ठीक है फर्स्ट लिखा मैंने और यहां पे अंडरस्कोर लगा दिया और ये मैक्रो ही है ठीक है अंडरस्कोर लगाना है मैक्रो ठीक है तो ये मैक्रो मैं बना रहा हूं और यहां पर bracket open bracket close enter press करके नीचे आएंगे तो यहां एंड सब अपने आप आ जाता है ठीक है अब यहां पर हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे तो एमएसजी बॉक्स मैं लिखता हूं और एमएसजी बॉक्स में क्या आएगा क्या यहां पे एमएसजी बॉक्स ठीक है तो एमएसजी बॉक्स यहां पे दे दिया हमने और यहां पर मैं दे देता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन ये लिख दिया हमने विदाउट गैप ठीक है तो ये लिख दिया हमने अब मान लीजिए कि ये तो हमने लिख दिया है अब क्या ये रन करेगा प्रोग्राम हमारा ठीक है तो चलिए एक बार इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा भी कि नहीं करेगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं यहां रन पर क्लिक करते हैं और यहां से इस तरह से क्लिक करते हैं तो यहां देखिए मैक्रो आ रहा है तो कौन सा वाला मैक्रो आप रन करवाना चाहते हैं ये तो पहला वाला मेरा था ठीक है और ये दूसरा वाला है तो यही हमने बनाया ना राम नाम से बनाया था और यहां पर रन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही रन पे क्लिक किया तो यहां देख सकते हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन लिखा हुआ आ रहा है क्या इसमें गैप नहीं दे सकते हम तो यहां पर आते हैं थोड़ा-थोड़ा गैप देते हैं देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है तो यहां पे आए और यहां पे आएंगे यहां पर भी गैप दे देंगे अब इसको रन करवाता हूं तो यहां पे चलते हैं रन पे और फिर इसको रन करवाते हैं तो ये देखिए गैप के साथ भी ये रन कर रहा है गैप के बिना भी रन कर जाएगा तो ये हो गया अब मान लीजिए कि आप कोई नंबर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहां लिख दीजिए एमएसजी बॉक्स पर कोई भी नंबर आप दे सकते हैं लाइक like दिस ठीक है अब ये डबल एटेड कोर्ट्स में दीजिए या ना दीजिए कोई डिफरेंस इससे नहीं क्रिएट होगा ठीक है तो यहां पे रन पे जाइए और इसको रन करवा दीजिए तो ये कंप्यूटर इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है अब देखिए यहां पर जो नंबर हमने दिया था विदाउट इन्वर्टेड कोट्स फिर भी ये आ रहा है ठीक है अब देखिए इसको इन्वर्टेड कोट्स में है अब विदाउट इन्वर्टेड कोट्स कर दे रहा हूं एम एस जी बॉक्स ये लिखा हमने और यहां पे कुछ भी दे दिया ठीक है ये दे दिया अब ये नंबर ही है अब इसको रन करता हूं देखिए बिना इन्वर्टेड कोर्ट्स में दिया है तो ये हो गया कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पहले ही हमने मैसेज बॉक्स में दिया था फिर यहां पे देखिए ये नंबर दिया था डबल एटेड कोर्ट्स में अब फिर ये देखिए ये नंबर जो है विदाउट डबल एंडेड कोट्स दिया था तो ये सब प्रिंट होकर आ रहा है तो उम्मीद करता हूं ये इनिशियल विजुअल बेसिक मैक के लिए मैक्रो लिखा जाता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video